OpenOcean. Месячный отчет, перспективы, поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, я рад вас приветствовать у себя на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Э, поговорим сегодня о месячном отчете, который выпустил OpenOcean. Вы знаете, я как вы говорите, топлю за проект, но мне он действительно нравится, я его считаю фундаментальным. Итак, давайте посмотрим, что команда проделала за июль 2021 года. Итак, первое основное, листинги на биржах. Листинги прошли у нас с вами на KuCoin, GTO, MXC, LBank и э, CoinX. Также были проведено IDO. Э, хочу обратить ваше внимание по IDO. Опять же, все продумано у команды, потому что разлоки в течение Э, определенного времени по 8% в течение двух с половиной лет. То есть даже принимая участие в IDO, они сделали так, чтобы курс мог, не был слит. Был также проведен на Полька стартере на 100 тысяч и то же самое с разлоками в течение двух с половиной лет. Поэтому я и топлю. Мне очень нравится, во-первых, их нет экономика. Вы можете перейти в раздел плейлисты Здесь вот э, есть отдельный э, плейлист по OpenOcean. И самое первое видео, там именно я рассказываю про токеномику этого проекта. Также, естественно, они уже есть и на CoinMarketCap, и на CoinGecko. Также вы, я вас ознакомил уже с теми фондами, которые в них инвестировали. И я делал упоры э, вам на то, что обратите внимание, что Binance, Hobby, Akex – они делали свои инвестиции, и этот токен до сих пор не заличен. Это значит, что будет он дальше заличен, а это значит, что ждите иксы. А, была усовершенствована версия Pro и Classic, добавлена кнопочка Favorites. На данный момент времени уже более 279 тысяч адресов, которые принимают участие в этом проекте. 2,5 миллиарда э, трейдинг-волу. А, также обратите внимание на то, сколько уже блокчейнов внедрено, то есть эфир, Binance, Smart Chain, Ontology, Tron, Solana, Polygon. И я хочу обратить ваше внимание, а, впереди еще Avalanche, впереди Akex, Neo, Гармония и DOT. То есть тут, ну, тут еще перспектив ого-го, честно. Дальше. Был раздан дроп 2%. А, значит, были конкурсы у нас по трейдингу на полигоне, Хека, листинг компания на Кукоине 48 тысяч токенов ООЕ, АМА Global Ambassador программа «Артикль» был запущен. 7 винеров получили, разделили 6 тысяч токенов ООЕ. То есть я вам хочу сказать, здесь еще будет перспективы и перспективы, как мне кажется. Опять же, это не призыв, я рассказываю то, как это вижу я. У вас может быть, естественно, свое мнение, которое вы обязательно должны оставить в комментарии, где мы с вами подискутируем. А, значит, также здесь запущено на Binance Smart Chain 2 пула OOE BNB и OOE BUSD. Почему мне нравится BUSD? Потому что это стейблкоин, значит здесь у вас меньше шансов потерять на курсе. Значит, э, также вчера они анонсировали на Солане, они заключили договор с, э, с э, Фантомом. То есть теперь уже два кошелька у нас с вами на полигоне, ой, на Солане, на которых вы можете, с которых вы можете торговать на Э, OpenOcean. И на данный момент курс составляет 77 центов. Начиная от первого видео он э, от 42 центов, хотя я начинал закупать токен по 25 э, он доходил максимум до, по-моему, 88 центов. То есть вы могли смело с первого моего видео сделать спокойно 2 икса. Как, как... Сейчас немножечко просадка, но опять же обратите внимание, не такая уж и сильная тут просадка по сравнению с другими валютами. Поэтому я все равно продолжаю топить за этот проект. Я думаю, что я буду потихоньку все равно еще докупать. А если вы хотите знать мое мнение, это не финансовая рекомендация, это лично мое мнение. Когда пойдут листинги, я думаю, цена этого токена будет в среднем доллар 20, доллар 50, а может быть даже и 2. Поэтому Э, вот такое видео для вас. Э, я вас хотел ознакомить с новостями по проекту. Спасибо вам огромное за внимание и до связи. До следующей монеты.